comemorar o nosso dia. Uma rosa amarela, hoje faz três anos que eu te conheci. Meio dos meus sonhos, como eu tanto pedi. Hoje faz três anos que eu te amo, que eu te amo, que eu te amo. Hoje faz três anos que eu te conheci. Venho dos meus sonhos, como eu tanto perdi. Hoje faz três anos.